我上次讲了之后，有朋自远方来过吗？乐吗？如果是好朋友，甚至可以乐。不是的话，嗯，算了吧。敲，大家好，我是小克，这是我们《论语》的第三讲了。 《论语·学而第一》第一章，子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”接下来我们该讲最后一句“人不知而不愠，不亦君子乎”部分。字面意思，人，别人，不知，不了解你，而，但是，不愠，不生气。 不义不就是君子道德高尚的人乎吗？字面意思简单的讲的话，就是如果别人不了解你，却不因此而生气，不就是道德高尚的人吗？的意思。其中最关键的就是人不知而不愠部分，自己不知不觉的有了不可理喻的谣言的话。 谁不生气啊？如果是我的话，嗯嗯，我们孔子也经常被别人误解，《论语八佾篇》里有一句叫“事间尽礼，人以为谄”，就是完完全全按照礼义的规定来对待君主，但是别人以为要讨好才这么做的意思。 这时候他自己却不生气。在我们现在所学的《学而篇》最后一句说道：“不患人之不己知，患不知人也。”意思是不怕别人不了解自己，就怕我不了解别人。也就是说，别人能不看我的优点，但是我不能不看别人的优点。 <laughs> 很棒，前者是我不能控制的。 所以，甭管，或者是我能控制的，所以需要管理自己，要约礼。如果你到了一个陌生的环境，对方也许会先对你友善，通过交流亲近。但是如果对方没有任何表现的话，你不用失望，你可以努力了解别人，找到别人的优点，通过那样的方法。 更好的与别人互动，这样慢慢的，别人也会开始了解你了。这就是最基本的打造人际关系的原则。还有一种解释认为，这句话是说，作为老师在教学的时候，学生们不理解也不会生气，也会耐心，保持很好的心态。 这就是《论语》所说的“诲人不倦”，意思就是不会不耐烦。要做一个好老师，就要多体会这一条。嗯，学生们不知道，老师不应该生气吧？幼儿园的老师们不能每天是，那个不能吃，你到底在干什么？别挑食，往嘴里塞。也许是他是想着老师已经讲了很多遍。 但是学生们还是不懂的情况，但是这个不能怪学生啊。如果还是生气的话，想想你为什么当了老师吧。全国的老师们，加油！其实还有一个很重要的一点，就是“君子”这一词需要了解一下。君子不是你当了什么主席啊、总统、国王就可以称呼为君子的。 君子指的是《论语》的境界当中最为高的称呼，就是在学问上、礼节上达到最高境界的人，最顶峰的珠穆朗玛峰的。但是，有的时候确实是说君主的，艾米国王那些人，反正都会一一告诉你了。我们已经选完了第一章的三句话，这三句话是有联系的，合起来是说一个君子。 要做到学而时习之，体会到学的快乐，并乐于把学习实践的成果分享给朋友，同时也不会因为别人不了解自己而感到不快。这是因为他自己体会到了内在的快乐，这种快乐是不会被别人的赏识与否而改变。朱熹的注释总结到：“欲为及人而乐者，顺而易。” 不知而不愠者，逆而难，故为成德者能知。然德之所以成，亦曰学之正，喜之熟，悦之深，而不已而焉。意思是说，如果我把我学的东西分享给大家，让大家都能感到快乐，这比较容易。但这个过程中，有人不理解你，甚至反对你，你还不因此而生气，依然很耐心，就很难了。 只有道德高尚的人才能做得到，而要想成为有这种品德的君子，就要做到第一句所说的“学而时习之”，不停的学习和实践，内心的深处感到快乐，则自然也会对他人有耐心宽容。孔子最爱的弟子颜回就是这样的君子，《论语·雍也篇》里孔子对颜回评价说。 人不堪其忧，回也不改其乐。别人觉得他很悲惨，但是他一直保持快乐的状态。无论你成功或失败，无论别人认可或否定，你有自己的体会和保持内在的快乐的话，那就是一个真正的君子，那就是获得了真正的自由吧。巴西呢，当地感谢。